你多久？就是你，你爸妈一个月给你给你多少钱？给你多少零花钱？一个月给五千刀吧。哦，五千刀。那你一般就是怎么花这个钱？就你多久买一次奢侈品？你就平时买买菜，然后每个月扫些货什么的，就上人家网站买表、买点衣服什么的。哦，差不多一个月一一个月买一次奢侈品吧，差不多吧。 OK，那就是我看到网上有一些言论，就是，呃，就一些人他又觉得留学生就是有钱的留学生，他会特别的花钱大手大脚，然后也自己成绩不好，然后出来也都是，嗯，比较混日子。就是那你觉得，你对这些言论有什么看法呢？呃，其实嘛，这东西不能以偏概全嘛。有些人有这种行为不可避免，但不代表所有人都有这种行为。 虽然我家里有钱，但并不代表那些钱我我用花这些钱只是我父母给我的挣来的，是合法途径挣来的。所以说，我怎么花是是我决定的。但学习好不好呢？这也是看个人的。如果你真的好学，真的是好的话，那其实有没有跟有没有钱没有关系。对对对对，呃，那么就是最后一个问题，就是你对呃大一的留学新生有没有什么？ 建议，呃，就熟悉一下学校的那些选课的那些吧。啊，特别是 PMP 的那些多少 PMP 制度啊，怎么样才能毕业啊？未来规划选课，遇到不懂的最好去问一下 advisor。对对对对，OK OK 好的好的。那就是你一般空余时间会干什么呢？ 呃，平常自己课外的时间就去做一做专业相关的和计算机相关的自主学习，搜一搜感兴趣的什么领域的什么进展啊什么。啊，然后玩乐一般就看看动漫。OK。好的，嗯，就是你一般多久做一次饭？不别姐，了。 这还一个月一次吗？啊， <laughs> 很少自己做饭。嗯，就是，那你这次感恩感恩节假期，你打算有什么规划吗？有什么计划？感恩节，呃，这几天要先把这个计算机的课上的一篇，也是课上吧，课外一篇 paper 要打完。哦。然后。 再跟朋友一块儿，嗯，聚聚餐嘛。啊，呃，做火鸡，挺好的，挺好的。呃，然后就是关于一些，嗯，课程相关，就是你这学期你选了多少学分的课？啊，这学期选了二十一分吧。啊，这么多。哦，那有没有？呃，那这些课难难度大吗？很难吗？ 还好，这学期主要还要研究生的申请嘛，所以就课方面还稍微放松了一点，就是选的课都是哦比较有把握的课。那你是打算升本校的研究生？嗯，本校也是是吗？反正其他学校也升了申。哦，可以，好的，挺好的，好的。那那那我们采访就先到这。嗯，就是牛。 牛展海草，然后我买了一个锅贴，然后一然后是居翼粉，番茄居翼粉，还有一杯柠檬茶。